neremerako ku magye akalolo kagijjawo ebintu ebisuula gavumenti ezamaanyi tebiba binene buba butono buba butono mm-hmm. bwogenda mu austria tulina omusajja baali bamuyita matenik mm-hmm. matenik envaako gyeyavaako yali yalusaako mm-hmm. baagenda obwavu ne bugenda bukwata europe yonna Mm-hmm. era bwe tusomaiso lebatubuliza nti what did the revolutions of 1848 mm. have in common mm. europe yonna yayabuwala naye mm-hmm. nga matinike musajja mugezi tewali yasoma european history atamanye the vienna conferences nga mm. matinike bwaba ayogedde naye sebo revolutions 1848 mm. yaddukanga mulalu nga talina passport okuvuluma mu vienna eh. yes hmm. kakati nzize hmm. kuba abantu baffe tubuyita dabo z ekulemye eh, ekulemye hmm. abantu baffe tubayita zenkolawo zendya mm. mm. era batambula bayingira enkola mmera yaleero yes. mm. ate bano webabakola ebintu mm. president museveni alina abo abasajja abasoma tebali mm. ku ground mm. if those doctors are really operating in statistics mm. we can know how many people are infected in a day netutegeera nti obuledde obulwadde bwatuyingira mm. kakati what can we do mm. allow transport to operate in three days butwale abantu abali trapt mukibuga bagende mm. banonye gyebanabeera ah, ah, starting with midnight eyo price ya kintu nga bogerera saawaeebecause there must be these people who work on foot mm. casting government could have been transported if a given three you can even have police vehicles mm. you can even have armed lorries mm. nizitwala bali trapped mu kibuga abatasobola kulyamu mm. neye museveni yesibye kwabo simanyi badokita kakati luli yali awaana nnyo mwanje kakati ayina musenero this is how to have touch with the population mm. they are disconnected from reality yes and wansi tebabimanyi aa ah, ah, kubanga nze nzikiriza nti obulwadde webuli ekituufu era nabawoninga but mm. what am seeing nti weare mishandling the disease the mm. disease is there Mm. but we are in the process of preventing it we are mishandling the disease mm. abantu abali trapt mu kibuga kubanga mm. yef those uh, bayina bagundi ba be and we must have a counter to these doctors let us have a counter tutia yes muhwezi uh -huh. yagenda natulyanga gundi kiza besije mm uh-huh. -hmm. bamutwala mukoti maaso nga awa mm. president amagezi yali omugenzi mayombo mm. so the the kwingiri group ha, got a lawyer in mm. the name of muhwezi mm. to give to balance mm. ba, ba, musenero yali akoze eyo dagalaki what do we have about musenero about ugundi oyo ugundi so we must have parliament yo nesirika buli muntu yena nebanadini nebasirika me ndi musajja wa museveni nyo nyo nyo mm. era kyovaola bambaga nti omwana afaanana taata we tebamukolera dna mm. me i don't feel ti what i say would be misunderstood mm. because my striker record is here mwenye wene demia kamunana nga abanku babanku vila museveni ya tenga taina champa what does he give me familia fede hivu na hivu na mwana angeneva mkuba nyavu neva mocha echi yali ampadichi mm. mpulira bakusasira mani okikoze lwakumwagala yes, yes, omutima guli yes. because i know mm. itis not easy to get another good leader if this one has not helped us ekizibu kya uganda kyetuyina is an orderly succession which mm. museveni can achieve us yes, naye agenda nakwata boba bamuzanya mm. nti fomi nawandika akatabo kano covid mafias mm. nembabuulira nembagamba nti uvmsandad the covid mubagamba kati oba onakubira ki nabagamba mm-hmm. in many cases mafias conducted themselves more like baby monkeys mafias look at challenges to the country in terms of monetary benefits and forget the dangers that may arise from calamities Take the example of HIV AIDS, which hit Uganda in the 70s and 80s. Instead of considering the dangers HIV posed to the communities in Uganda, the mafia has exploited the plight of the victims for monetary gains. Many bogus organizations purporting to be helping victims were put up, but funds ended up in the pockets of the mafia the funds that were allocated to the Uganda AIDS Commission were not spared either. Government drugs intended to save lives of Ugandans suffering from the disease were stolen and, say, and uh, sold to neighboring countries by the mafia. Furthermore, Uganda hosted an international co conference on refugees where almost $1 billion was raised but not spared by the corrupt mafia in Museveni's government. The numbers of refugees were inflated and the money was stolen. In the recent invasion of locusts in East Africa, and uh, despite the destruction and threat the locusts passed to the countries, the mafia looked at the, at the invasion as an opportunity to steal money like mafia gangs, groups operating in other countries. The Ugandan mafia has several unique features that include the following. The mafias have a strong foothold in the government. The mafias have control over the media, especially print media. This gives them an edge over their victims. Kakati nenkugandi, nti, gundi bwe ani? covid coronavirus eh, ekirwadde bwe kyajja if the virus mbagamba nti finally nti president yalagira baggalewo president nabagamba bakebere abantu ku kisaawe babalyangako sente mhm. in one incident abazungu baddayo entebe ku immigration timutuwe mm. passport zaffe mm. nga bana babatutte mm. mugundi nibatekawo hoteri ezaabwe in one incident one hotel man was paid five billion nga tewali asuzeemu hmm. trading in a, a very dangerous gund nawulidde president yabadde abagamba nti okutulira okutulira kya luganda okutulira kitegeeza obulwadde nga bwokwata ku muntu abuyina bwokukwata Mm. yes babadde bakiyina nti okusiiga nodde okutulira kyalunyankole naffe tukiyina nti hmm. obwo obulwadde butulira hmm. singa oyina akafuba kyobula nti nzitaitekuna nti omwana wange mm. omubegere nti jajjawa mubegere emmere mm. guntwadiriza omukazi jajjawa yiza okubanga yalwala akafuba mm. kakati nakolesa omwana emmere naye nalwala akafuba kwekutulira okutulira mm. kitegeeza transferd wound disease ani kugamba nti bano bo balowooza nti ne covid nzige olwaleero tulina ennyonyi yamiriza dola satu olwaleero tutaddeyo enyonyi mu bbanga enzige we ya defeated by geno kavuma and updf using ebomba mm, what is outstanding in uganda about enzige mm. uganda nezikol those enzige building zibazimanyi ebizimbe byenzigegwekyogamba kalamite bobamafya bagirabanga opportunity bo bakikolamu naye covid kalwolo yes, kayinza okujja enkoko ku magi hey. Eh. covid tafaanana bino hey. Eh. nze avulaokutati the president when he was talking mm. i was telling my children mm. nembaga nti president oyo mm. I always ayisa eggwanga muki mm. mu bizibu oliwo akatabo kange nawandika nti egenda tukulose roads mm. nembaga nti museveni ajja tuyisa mu buzibu mm. but museveni yasiba katonga mm -hmm to pressurize the okero government nga bali mu peace talks mm. nasiba katonga waliwo n'omusajja nga amuyita kazinja naga nti banaye tukuŋŋanya abantu miliyoni satu tugende nga tuyimba ntugula katonga mm. museveni kulozi katonga and I write, i write about katonga in this book kana katabo kange nakugamba north south korea scenario the fears discussed in the 1983 meeting were later reached by General Tito Okero in 1985. After the failed Nairobi peace talks, had a time off to brief elders in inverted commas in Kampala International Conference Center. He explained that he had refused to append his signature on the peace accord for fear of dividing the country along the lines of North and South Korea. Here, the rebels, political wing NRM, had established an interim government headed by Haji Moses Shigongo at Masaka to govern over the liberation area. Kakati mkugamba. Mm. Museveni ya gara katonga. Mm -hmm. But immediately lenga mazoku gara katonga solved the people's concerns. One, mm. established peace in that area. Two, abasirikali abali bali medindo za eh, masaka bali badomirwa jeno kati jeno okero mm. yagenda kone somali mm. yabasala undinga yabeetoloola nabalekamu ekyokusatu nalonda sendawula nga minisita nebadira emwanyi nebazitwala e rwanda nebagula essence commodities mm. era sendawula ekyamuleetera obuzibu yagula toilet papers nga abayekera abaali bamanyidde ebikokoma baga nti toilet paper isontana essence item mm. sendawula nebamutuma minister of toilet papers mm. yes era salimu saleh yalaga abemasaka nti kabaka wamuwuya akomyewo ngaalaga sabasajja kabaka mutebe mm. had cut off but after cutting off masaka area they provided essential services to the population cut off ekitegeeza uh, intervention eyakolebwa yawa justification eyakiri ekyokuggala and two people had hope mm. to the liberation nga babulira Mm. nti kati batuuse erukaya kati batuuseewa mm. n'ab'e kampala nga nabo balina hope nti bajja mm. teyalina basuma museveni not have basuma at that time if museveni had basuma baalibye sente e, e, e, abantu ne beekalakaasa because had cut off the supply lines from kampala if he did not provide the government services to the people he had cut off baali edimye Mm. yes the one he provided services to those people he had cut off and two they had the hope that this was a temporary sacrifice because the war was progressing kakati kye ekyawukana ate kwene eriwenkubuli ekyokubiri mm. museveni mukinana muisatu nebamutwa obote mm. nabagana nti waliwo omusajja ate akyaliwo omusajja bamwyita seeguya Mhm. ayina made farm mutani wampereza messages naye nga seguya yafa mhm. seguya gyali kati seguya yatabuka nabomu nsiko najja nava mu nsiko najja naliobote namukwata nebamutwala obwo obote tiyegwo abadde wamanyi omuyekera oyo omusajja waliwo omukubajeno besigenda kuwukira mhm. yagenda ewuwe abasajja bobote bagenda ewe bamukwate made farm yali awo waggulu awo Miliform, mm. wano mga wali cooperative bank. Mm. Musajja mutabufu zwa dagala chemistry umiitirivu nyo. Teyata basajja bobote. Habajo mkwa atanti mwenye nkira. Eh. Yabatabuli da. sheebu ya kemisiti wamaanyi no yabatabulira eh. kunywa biki bakwata ku nzigi bafuluma eh. <laughs> nabateeka mu kutuya n'abafulumya uh-huh. i have not seen seguya naye mutabani wange nti ampeereza ali bweru seguya aligindyawo ye alabika gyali yayina medifamu pulezidenti yagendayo eh. ogulawo fakitoa seguya yuya <laughs> sebu ya musajja ali kemisi wa maanyi nnyo eh. kati bwadduka mu nsiko eh. obote ne bamutwalewo obote mhm. n'amubuuza bote where do you get guns mm. sebu ya namugaa nti from nti that man ngasonga muwito ojoko ti we get guns from that man oyita ojoko najja upisa amukube no obote n'amugaana eh. n'amugaa nti amajeego manafu Eh. abayekera bakuba esasi limu abagundi badduka eh. obote kwe kuyita aba north korea eh. nayita n'abangereza hmm. nabayita n'abatanzania hmm. ne bamutrainingira especial force under lefenant kanogole to flash out museveni from lwerwansa and forall hmm. mwalimu n'omusajja akyaliwo bamwita kiyengo meja chiyengo mm. ya mbwa mundu mulungi nyo mm. neba notebaa mkirira kubayingira mu ya bata nyo omulala kwebati ya mumanyi yali wobote ee eh, yali wobote meja chiyengo eh. ajari wabwe gomba omulala ya bata nyo mumanyi ah. ye na nyo gondi ye wamuta na miti e. Eh. ya takatabalua ee mbamanyi ya <laughs> mapanyi nalina po akati musabe ni wama mzinga kumuliweli what did he do yakola decision as has done now hmm. yagamba nti basivilianis bonna bagende batudinamusinge nti olutalo lutulemye tetulina mmere tetulina baserikale bano abakuuma hmm. ati high risk hmm. era lwakasiisi waliwo beyaleeta ku constitution squarewe nagamba nti mwe tetuyitana kubebaza nti muvudde munsikola bwe busibuka ngaamanda mm. gundi nagalu wakasisi nzogoba museveni mwelu ngeda kuzimba yo gorofa mm. museveni uluguli anji wakasisi aliwa naduka budusi mm. ba, de, ba, banji vavata but mm. museveni took a decision Mm. we cannot control defend this large population as we are tackling Ogolese forces mm. the people agree it mm. never come up with all the risks involved mm. Museveni Kulinaja mm. museveni nakwata abantu nabajja mumayumba gaabwe nabatwala mu campus where they could be protected mm. people had hope they were no basoma mm. and that they knew si this was it era bavaayo mu campus zaabwe mm. in northern uganda kakati problem ya museveni gyayina today ayina abasoma ayina ababbi bangi ayina ababbi bangi uh -huh. atasobola bakwatako ate bayina media yinga lwaki tasobola andi nkubuulya negamba nti the first strike of covid hmm. museveni put all the infrastructures in, in wound a national task force headed by kalolo mm. and people willing donated hmm. museveni mm. natlocking was the first president to take drastic measures kubankugamba mukatabo kange kano nti risaaki yange gyenakola akawuka kano balabika abazungu abakakola bakaletera china bakaleta china eee. ate nga batugamba kava china anti bo be bo bakazuula abachina kubanga akabuka kano bokategeerera eh. nti coronavirus coronavirus ahitinga nyo economy uh-huh. ne mu italy yasooka mu economy northern mm. italy eh. yeri developed wewali mm. amakolero mm. kakuba nyo economy nti museveni olwokuba cbsman ye ebisaawe yabigala naki mm. ye yabigala kuba is not a businessman museveni is a revolutionary revolutionary ye talimba mm. atekinga gundi bita piru najuwe omuntu nakolaki kyobola azaalwana ebyonna byazaalwana covid yamanya gundi covid kyavuddamu kuba ebigwa ayina abasuma covid yalimu obusuma biro byonna tebyalimu obusuma byayina hope nga temuli busuma kati covid yalimu obusuma bungi kyobulaba amuyuuya zino measures tezikole kanti nkugambye nti covid mm. amuyuuya kubanga alimu obusuma covid alimu obusuma kati olwokuba eh, ekyokubiri this is when i saw the president mm. uh, a hostage kubanga si, si dokita eh, uh-huh. museveni is a hostage for the first time museveni is a hostage for the first time i've never seen a hostage uh, somebody who is a hostage mm. but mm. and it was them and Museveni attributes abantu bali kambwala bajja kunonya ba musenero so nkugamba ndiwezekana akawuka nakategeera nti akawuka kakolebwa bukolebwa naye kattanyo katta ekonome mm. era nabagamba ti if the virus was manufactured to destroy the chinese booming economy whoever did it used the wrong apparatus to scientific experiment. For a long time, the Chinese have been marauding their people without changing leadership as learned from their founding father, Chairman Mao. They move cautiously and have a high degree of discipline. The Chinese also suffered humiliation from other countries. In 1848, the Anglo-Chinese War of, Opium War, which the British won, forced the vanquished Chinese to use opium. The Japanese, on the other hand, did not only uh, uh slice off a Chinese territory, but went ahead to use them, the Chinese guinea pigs, to develop their chemical industry. Britain took over Hong Kong under a uh, one 100 uh, eh, control government. When, when they defeated the revolutionary forces fled to Taiwan in 1947, successive governments in, um, in America powered billions of dollars to sustain Taiwan against China. After World War II, U.S. President made a false prediction about China's move to develop uh, nuclear bombs. one of the american president said if the chinese embark on developing a nuclear bomb they would all go naked the chinese proved him wrong in 1972 they developed and tested a nuclear bomb this development and the china membership to the un security council and eroded the influence of taiwan abachina baina discipline mumugenda kunyaga yosente abachina baina discipline Mm. toba senti ya wedo vedao wajina eh, life imprisonment bako na amasasi bako si bako, bako maruni ngona na irani mm. temusovola kufunda discipline ya china temujisovola mwini kakati ni kugamba the president had started well close the air museveni tu tewali mkulembeze wa afrika uba wa monsi aba itali kabali ya luachi eh, prime minister wa italy yasala endongo this is a, a chinese movie trump naga this is a chinese this chinese disease nga bo tebamanyi nti ewaabwe kajja kujjayo naye abazungu balina ekintu kimu which we have failed to do here mm. nti baatunulya ne bagamba nti they had forgotten about health mm. abantu bajja omulundi gumu mu malwaliro mm. nga betaaga ventilators betaaga ki babirina kati what did we learn from the first phase kwane museveni yagambyeko nabagamba luli ebitanda bateekewo bingi nga ntunulira ekyeitalene mm. mm. mm. kalolo yatukoleraki yes batukolera ki bakalolo what, what structures the minister of era bakyaliyo achenje gyali dayana gyali yatuteyo muhanga nakutwalayo gundi nze gundi bwe nina mubwesige hajat uh, kawoya tasaaga hajat kawoya hanifa bangirana yes oyo tasaaga tebajja mu humiliatinga mm. then ahumiliatinga buli omu ogandikana kakazi kekagera nabalwanyisa nembalwanyisa nembalwanyisa nebagenda kamuweza akapapula dan namuwa akapapula mugabe museveni amwogereko anjogerako ki ayina okufa mm. kakati naawe yowa problemu yesi nze naweddemu hope people who have made the president a hostage mm. I've never seen a hostage, a hostage Muslim ali mu buwambe anti anti bo bakozesa gundi we mm. must have a group of lawyers mm. we must have a group of doctors to counter the senators who are commercial doctors nye mm. not disputing nti obulwadde buliwo mwabwerita mwekka kijja mm. nabalola eh. why do you go to kenya to buy gas when you have a factory here mm. oxygas mm. yes hey, gas e, wali eh, wano e, hey. okusinyeni wali hey. negundi eno eh, e, bana bakola amabaati bagaba n'obwereere mm. naye si kye baagala mm. kakati i so i was disappointed myself neŋgamba abaana bange nti what we have to do is create ba, ba, ba, uh, uh, parliament infu bajiwa sente kiza besi je bamuwa sente nayogera ebyobusiru kubanga yayagala abantu bayike mu kibuga you must plan for your people president museveni is a peasant of bakopi abakopi balese emmere yaabwe abakopi balese ebintu byabwe abakopi balese enyama yaabwe mu firiji thinking that tomorrow bajja kukola mm. why do you punish the bakopi uh, already god has punished them over satan naleta COVID and you are punishing him. How, why should Bakopi be punished again? That's a, Museveni is the president of Bakopi. Hey. Eh. And never gamba on Nebaganti, Michirinde, Chijana Valola. Very stranded. Chijana Valola. Mm. Nabaganti, Chijana Valola. Nabagamba. Nti. Are you, Nti? Are you interested and, and interesting in my village? Mm -hmm. Mafias in Uganda would take advantage of every calamity. when reach them serves a show coronavirus outbreak as an opportunity to steal money when, when president Museveni introduced tough measures like he has done now the mafias were not threatened borders remained open as well as Entebbe international airport sebo president yagamba hmm. nti mugambe bamalaya bazukulu bange abo balemegenda mubasajja ne bagana tuguze bad black ayogere ne bamalaya ku miliyoni lukaaga badibulaka nabo bamalaya bamumanyi bano abanoonya ekikumi <laughs> olwo kayingira kijja nabalola nga kijja nabalola bakaleeta bakayita bakayita bakayita lokas hmm. akalolo akalolo bwetakakwata bulungi akalolonaye nga oli pessimistic mu nsonga zinoamale nzendi supporter wa museveni hmm. ebyobufuzi batuga nti the paronide survive omutitiri mm. ya survivinga mu byobufuzi mm. kasanda baba naba musenero mm. nembatandikirawo nti nze era mu writing now nabagambye nti what we need to do is to go back to parliament museveni yagitya bajja musaba sente to improve on the heresy act ebirimutafumeezaebino byayogera kugamba the president allowed people as he has done now to enter the country on condition that they would be uh, quarantined for 14 days but pay for the cost of accommodation and feeding during this period. This became very attractive to the, to the mafia gang who knew they would influence the authorities to take travelers into their hotels. The mafia looked at isolation, quarantine as a source of income and their simple calculation was $1,400 for every traveler in just 14 days. Secondly, they used their influence and their wide network to get relatives and friends out of isolation centers. More like the cannibals at my village who fed on Mourinho's body and developed the deadly luyiro ewafu wali omukazi mukadebe yalwala oluyiro nga bamuyita mulinywa naye abasezi bonna bamulya balwala oluyiro netubategeera nti abo basezi <laughs> like the mafias like the cannibals who fed on mulinywa's body and developed the deadly luyiro the mafias in uganda andsmated balya oluyiro balya coronavirus oluyiro so, bali olushiro they underestimated the coronavirus they did not know that by allowing their relatives to violate quarantine they were taking the coronavirus into their homes this was not the usual case from which they used to steal billions of money the way they did it during the locust invasion they were inviting death into their homes and into uganda on the other hand more like the baby monkeys I, I, I, I referred to uh, I, I referred to earlier in my submission junior immigration officials, officers at the airport allowed travel travelers to enter the country at a fee forgetting that they were also putting the lives of their families at risk by the time the president moved in to cross the borders a lot of damage had been done and ugandans will pay eh, a heavy price for it oyo mutani wa mirundi ekyo wakyogerako yes nti mumufudde enzige wakiragula yes si, covid si nzige mm. covid kakooko covid kaloolo katwale kajja enkoko ku magi Mm. because there is no government that can fight this kalolo kakooko alone mm. ebola e, e, Ebola eh, mm. was not as spread as this COVID-19. Mm. No, COVID-19 touches the economies of countries. Mm. Countries, economy yenyini jikakuatako. Kakati ya present move din, eh, Kenya tevagala bisawi. Mm. But we are buying oxygen from Kenya when we have a company here. Nevino mukama wotabimanyi. anti kankakatikankubulire mm. pulezidenti museveni yabadde ayogera mm. nga ku lunaku lwe lumu kuliko sitole yeddagala lyebabbi erirye eh. ani yagitaddeyo tewalabye eddagala ebabbye eh, eh. yabamalira biseera nedagala libalimubako kati waliwo waliwo gwe baagala okugoba mu ministry nye mm. you know mm. mm. i watch them even this morning mm. i was watching a meeting nembaweereza message nembaga nti aa ah, ah, kati nabawaddemu nange sizifayanwana na covid-19 mm. naye mm. nange mundekeremu emirembe Mm. mbaga esijja bogera meeting eyamwe gyemulimu ogabana trillion yesatu ezamuseveni njimanyi eri ku serena naye nsigenda bogera mwenabatadde nange, nange famiry yankati eneetaaga mm. hey. Eh, era nali ŋŋanya okudda mu gavumenti ekanikamubaaka why we need now ah, ah, twetaaga okukuba abasajja bano abalinanye musevenankubulye fe good cause kubakati museven is a hostage we need to have a balance to counter abo abasajja bali ba sente kubakati abamufudde hostage nokomawo tebasobola kwambalira ah. anti era abantu baffe bajja kujiyiwa gavumenti akalolo kajja kujja enkoko ku magi why mm. nkugambye mm. ti people abali trapt mu kampala mm. baliwereddwa nemotoka zamaje oba basi za police to go back to the village because mm. the wam seeing it mm. the government and the president they are in a dilemma mm. they have no solution mm. the solution is not to get it solution mm. butakafuna mm -hmm. kuba government einaawo solution mm. Mm. According to what the president said, I concluded government apart from not your kafuna, mm. apart from not contracting COVID-19, government has no solution. Amufunye yote ina oche zao. Why? Why? Mm. Nti? When the president says we are expecting drugs from Russia and China, the problem is in Russia and China, there are no missionaries. they are not mm. charitable organizations. If they are there, they are not as vibrant as those in Europe. kakati european charity organization abalokole babadde n'abamerika okumala ebbanga ddene mm. wetugeti kipu eddagala lyalize neryala mm. the only way of defeating ababbira eddagala abatujjako miliyoni etaano buli lunaku is to, to make the drug available allow everybody to bring the drug as long as it has been recognized by get, a, a, get a law that mm -hmm. punishes heavily who sells fake drugs mm. yes kuba kakati e, bano abasajja bo kyebakola museveni tabayinaako gundi why museveni is paying for his liberalization of the economy nti yes ebya gavumenti byafa so, kakati abasajja ba batereka okisigeni waabwe ebisinesi bamuhodinga yes bamuhodinga uh, uh, abembale bagaye nti ekyuma kifudde ekyuma kya okisigeni kifudde wy this is when when you are going to go and strike mm. you must panic, punish government at a time when you are badly needed mm. hey eh, nti wayawe ekyuma kyembaale kakati kikutegereza naffe tetuyina okufuna kuki mulago olwafunye nakiri nekifa kati zisa capitalists kakata amale amalwaliro nago abantu gye bandiddukidde gagasababu wananaambye nti kasita ekyonnamiliyoni tanomiliyoni mukaapresident museven ne gavumenti ye <laughs> omwavu wakufa bufinowy weyalaninga eliberalized economy nti amalwaliro gali aga private gwe gastalking eddagala lyago hmm. kati the only way of defeating a monopolist mm. is to liberalize mm. sukali yalinya ono natuka ku mutwalo ogwo abasira hmm. mbali na mukisiibo hmm. nze negende waffe emutukula e nga waliwo loleza sukali makumi aga eh. era oyo omusajja okoti singa museven teyamuyamba enyumba ye yali agisinza eh, kasita pulezidenti yagamba nti buli muntu aleete sukaali hmm. yava ku mutwalo gumu mu nnaku ezi nadda ku nkumi bbiri ekitegeeza bakirize eddagala liyingiremu to defeat these people, the monopolies in government, in private hospitals allow. But the Chinese and the, and the, if you say, because Museveni knows, I'm a political scientist, Museveni doesn't want people to say the government has abdicated this responsibility. Mm. That's why he's insisting on government to supply drugs. Mm. But his system is rotten. Irimu abasuma. Irimu ababi ministry of health. Mm. Yes. kakati if we want to defeat basuma mm. solve the problem of monopolization alawu abalokole batuletera eddagala mm-hmm. alawu missionary hospitals baleta eddagala mm. alawu eh, nekati abasawu nze yafu two children wa doctors mm. nabo bakuga nti katutunula butunuzi bwetu ti okisiye n'omujja kuno n'omukwasa n'ono nomu ali input the doctors mm. kakati that's why I said when the president does not provide answers to this to the major issues like he has he cannot fight those who are overcharging Ugandans anti the only thing Museveni can fight those who mm. are overcharging Ugandans is not to allow you to get it mm. yes Museveni chagamba toka funa kati nakewale kewale thats what is an easy message kewale fwe mubaganda omwana omuwala bwafuna olubuto mm. tumubonyabonya nnyo batobe batye okufuna olubuto mm. kakati bano abasajja batoova kyajinga 5 mm. million omanyi nti 5 million basasula padde mufirie kono metasola gamba kubali wati Museveni has done kwe kuwabe mulago ki yebitanda wati Museveni has done kwe kunyenyola ebitanda ebiri ebombo ebyo bibye to take yes tuteekewo emergen center <laughs> oba nambole kudwala ah, ah. eddagala libeereeddagala kuleeta ddagala bat myayino gavument nti egavument eh, kanot accept to surrender its responsibility hmm. omwana omu yagenda nagamba taatawe nti dadi why am i not get my eh, sister taatawe namugamba nti gundi yasulira okwinga for sister baali balina omwana omu nga mulenzi mm. kakati taatawe namugamba omwana nagamba taatawe mm. nze nga siina gwe anzirako siina mwenyinaze anzirako mm. kitawe namugamba nti tukyamunoonya omwana nagamba taatawe puuta onu muwa meeni <laughs> ma ma puuta onu muwa meeni onu mami gwoba omwakulemye <laughs> okumpa sisita wange puuta eh. onu muwa meeni <laughs> <laughs> kakati gavumenti there is no <laughs> government that can put on more men hey. Eh. on their wives mm. government cannot abdicate his responsibilities mm. but the problem is nti museveni bawadde bosi kye bayina nti kano kakooko kano kalolo kayinza okutta enkoko kayinza okujja enkoko ku magi nti people fe abaganda tugaa nti mpaawo magombe gazza abantu mu nnaku zina ana mu ebbiri bayinza okugaa nti ah, oba tufa tukole ki unless we convince them mm. we must give them hope nga bwegwete katonga waliyo hope nti eh. the way is progressing mm. uh, uh, abomunaze ne uganda yabasiba as they new the money is fight defeating koni is fighting koni natekawo netoxi etali mu magezi mm. to ensi bagifugira mu hope mm. ensi tesobola mukugwamu hope nti mm. kati mwe kye muyina okukola ekyeddagala mm. gavumenti ekirinako solution tulina kwekuma bwekumi butakakolaki mm. omwana aleme kufuna lubuto oba tuzimbe immunity message kati yes kakati t e, e, e, nze kyensanyusa kyenjagali abasuma nti luli yakugamba let me tell you mewe amwe mass communicator amwe change agent do you know why people were observing SOPs. Uh, the, ah. re the reason why mm. Ugandans had adhered to SEPOs mm. was not to allow Museven to declare a total lockdown. Era bangi bali bagamba katikole bino tetwakatuzayo mukalo. Waka double Z hey. katika eh. nkubulire. Mbukola mm. lockdown they will relax. Echibadde kyabambaza masiki. Mm. ekibadde kiteeka ababodaboda nebobusevinga all the rules mm. ekibadde kirambisa aba taxi nebobusevinga all the rules mu seven not to declare etoto lockdown naye kati tamale lockdown luli eri byakolebwanga kuziiza kawuka tutuukako eh. kati bategezeza gyekali mu bantu ah, ah, communityatetuddeyo muzi lockdown nekyo balimba tutandike kuyiga ngeri yakubeera nako Miamu mass communicator, mm. I now have a, a, a radio following in this country, mm. and just sort of a musiru. Mm. It will be falling into the trap, in the trap of my enemies. Nti agamba, nti akabuka tegali, akabuka jekali, not a fool. But do you believe, mm. nti COVID weyaja, naru sa zaguawu, Mhm, nabasirika amasabo bagagala nabatemu bagalawo ah, ah. even here i was happy buyo mm. lusoke mumanyi wino ichave yaramechifuvo staff ndugundi jeno weyagambye let museveni use his intelligence mm. do you know that some dead people adiki a forced families are given money to dikireya that their relatives have died covid to access emirambo egyo bagifune mu sente kuba gavumenti yeziika emirambo gya covid gavumenti yegiziika eh. ngaate abantu badde abamu babasaba sente babaziikirezinozifunrosvies nawandika akatabo kange nti e, e, e, canibo sajon canibo sajon mm. kakati mumulowooza nti covid zino figures zonna am not ruling out mm. but at times president musabe naye bamuteeka mu mbeera mm. nti these figures zivamu abo ba musenero figures zibamu baki mm. mu ba musenero mm. the interest was uh, museveni afune total lockdown mm. bagule akawunga era akugambye nti prime minister uh, yes simanya ne bani ba 3 trillion balabe engeri abantu abalya mmere yabamusenero bamusenero bali ku kabuli bazina bamusenero bali ku kabuli ate nga nebwenaali badde museveni nange kyenaalikoze nti they have alarming figures uh-huh. yalikoze eki okisigeni kati bebamuinsolinga emulago hmm. okisigeni nabagani nti waliwo gondi okisigasi yamusajja ali wano oyetabulibwako amajje galina okuteeka bunegundi mwebaliira sente kakati nze mbabuulira nti okujjako nga fe abantu ba bulijjo fe tukkiriza twobuzaavu ne tudinayinga ba nopportunity naye era bamusenero bajja kuddiranga era bifiga kuba bebabiina era bifiga bebabiina mm. era bifiga bebabikola bifiga bebabikola at that times mu mass communication singa oga nti bannayuganda buli bannayuganda kumi abalwadde bali munaana abantu bagaa nti tufenna tuli balwadde esirimu mm. mm. if you tell people that yeah, in every 10 walking ugandans 8 have hiv kati oba ofudde mm. kubanga abantu bagaa nti ate ani atalina and people despair people despair mm. deep people despair abaganda enziku yabaluma nebaluma nebaluma naye abaganda batula nebagamba nti bona otya enziku onawasanyuko mm-hmm. yes despair mm. tewali ddagala tewali ki kakati na achievement ali achievement za museveni ba musenero bazikuba ndi yalinga taine che yakola luli no awareness is high ndi aba ineche ba ineche yes ndi bache yambisa to get money kakati nze ekimpamu little hope mm. ndi one president akomeza ofili masks mhm mm two era omwana omwana ono ono omuwala ono oba yafumbira omusajja kyono muwala wange atalina lediyo era yakuba essimu eno muwala wange ono tamanyi program yo ngenda kuchekinga yo bayinzo kubanga tayina radio okay kumpulira kuba abana bange bonna kati bampulira ne mama ne mama kwali eh okay. chelebe kono bawono tayina radio oba ya jimugana ngenda oba ya muga oba agenda kumulira na basija bagana abantu kubanga omwana nge yali badawulira radio ndikuwali neyo nalabika babu ba radio ajishibira yo mugundi mukisenge i don't know je eh? Eh, eh radio set tuwa eh kubanga buli lwemba wano Eh. yakuba eh. kulemba ano yakuba abalaba tebakuba kitegeeza babeerako e, ne mamanga abeerako hey. ne mubina ebya social media byammwe abeerako hey. hey, abibeerako abiraba neradio nzibu kakati nkubula negamba hey. Mm. nti hope gyeninamu mm. museveni oyo nabagamba nti museveni lwokusifa Museveni identifies the enemies from Mufa. Mm. Kakati kwa soko tunulia government yenu. Mm. Museveni okulo kinga ichibuga, mm. mana okulo kinga, ya mazakula changes in prime minister's office. Mm. Yes. Na deno be yasindi sayo. Umayinti oyogundi ba mutulugunya nyomo ministry ya heresh. Ono nabanja. Hey, eh, nabanja. Nga nga wajeno duties. Achei kwa wano na wakatweka kari inga maangada. Ba, ba, ba mufiriramu. anifa kawoya muhanga uh, kinki kati yakubiddwa ne diana we nkubuulira nti oyo dana afuke muhanga dana afuke muhanga muhanga mwenyina wagundi wono je nomuhanga owa mwenda diana yafunyeyo kati awo museveni yasabalaizinzeewo hmm. muhanga nono anifa bangira nakawoya ajikuyolakokoza kakuba kayise mudirisa eh? a omuseveni ya stabilizing ya umilisi ya heresi mbwateka yu senti zibaja zisuma ande kawoya is a ah. widely traveled woman abade mupana african parliament e south africa yes because she told me mm. before she buyaba deta nagenda kuswearing in waliku vetting yes kawoya told me mm. nti esisili zibaga mieni vamala mm-hmm. era buli agenda yo mm. boba bote bafayo oba bagemye mm. oba ewamu wagema oba olimba mm. boba kuteeka mu kyuma kyabwe balaba obaeddagala mweri obasinbi kaga nangamba nti e rwanda bosi bayina ekyuma kya six hours mm. bwotuukayo bakebera oba wagemeddwa batagemebwa mm. oba mutani wange dokita yaŋamba ti within before six days mm. six days elaps mm. omuntu yenna akebera nga bakubye gundi eyo doozi mm. akulabanga alina ndowooza mm. batekamu era bulwadde bwe bumu Hey. Eh. kakati ekiri wano abantu ekibasikeyalinza okufa ennyo mm. owa hiv bwomuteeka mukanaabwerawo nanti eh, kubanga basaba nti siba museveni abatakolangako mm. na siringi tewali nampiso gyebati kinumanya museveni okudira abantu abo nabaire what have they discovered nze bwe <laughs> nasanyukiddemu wagundi oh, walukusense oyo wolukusense naye waffe waliyo omukazi nga bamwyita mutegeevu eh. nga bwagamba nti omwana bwe talirwala lukusense nga eh. talulwala oyo wahabo musenero sirabangayo musenero gundi ti musenero yali akoze ekyo oba mujono yabaalo yabadokita abo nti musenero mwali I'm not attacking them, Nemuanje and me, I'm not a tribalist. Mm. But I want experts. If we are not yet received the experts, then we should rely on other experts. nkugamba nti mm. olede we have told everybody mm. every christian knows the ten commandments mm. kakati ensi yonna ebabuulidde ekiva mu covid mm. we had achieved one thing nti museveni's intervention had become a deterrent mm. abantu bonna babadde bakoze ebintu byonna byonna mm. kutya museveni kubaggalawo naye nga bano bagalagalewo mm. bamusenero bo babadde bagalagalewo tuliyoni zino zibewoze lwezikola mm. era kyobalaba nti okufa kwabantu kubaddeyo naye nga kufa what the cause of death lack of oxygen lack of oxygen evudde mubutatekako masiki mm. ah, lack of oxygen evudde mubutatekako masiki mumpe obudde ne musenero mubuuze mhm. mm -hmm. nti lako ova okisijeni mm. evudde kumutatekako mumasiki if this man who had not listened to museveni natatekako mumasiki nabufuna would, would not die if there was oxygen in the hospital musenero musenero logic people are dying because there is no oxygen and don't expect it n'abaana ba unebu mubaamu abagwa abaana ba unebu mubaamu abagwa do you think that every ugandan would listen to museveni abamu tebalina na redi abamu tebalina naki except the urban people kakati who takes responsibility this person who did not listen to museveni take museveni's drug as i call it mm. goes to hospital He's, he does not get any a, a, a treatment but when unlike previously mm. today there is a vaccine mm. yes olwaleero tuyina ki why don't we liberalize ziri sente zetwateekamu enyingi tamale abantu babuuza nti nno eh, eh, zaakoze ekyakauntability ezasbazigulamu amayumba bazigulamu amayumba bakola ki banwanyisa ne bakola ki bazigulamu amayumba naye today we have a vaccine why don't we allow even kuba president yagamba nti bano baagala kusaba kukola ki naye no eh, eddiini even the chinese are looking for bali mukukola research mm. and this way the, the catholic church is swarming mm. already there is a catholic church in china eina abagobezi miliyoni ana mm-hmm. naye it is under the communist party mm. kakati batunuulira religious groups can come in bebatuleze abaminsani because make an understanding kugambye ti government responsibility government is tuyina foreign cards tuyina abazungu basalako sente why si museveni yazisalirako mm. bakuba abantu mukalulu naye mbagamba nti abo banabakoba bali tebamanyi travel bans mm. bogwanga many, many people bapogera olunigulo webali wano mm. bakomyewo babakumyawo a travel ban means deportation a travel ban means confiscation of your property a travel ban means you cannot transact in america kati ebyo byonna bitujjidde omulundi ki gumu where government the kakooko the kakooko paralyzes economy the kakooko has come at a time when we don't have enough foreign ground we are now borrowing kakati akakooko cause at a time when we are not in good books of the Europeans betubadde nabo traditionally oyinza nokuleeta eddagala livudde china oba mululasya nga liri mu instructions abalasa mm. thats why abamerica batya syria mm. abamerica bagenda okutegeera nga nebwejjako gavumenti ya syria uh, uh, the russians are entrenched mm. computer ziri mu lulasya naki mm. hey, right. even if you remove the, the, the government of, of, of, of, uh, uh, uh, uh, nojijjako everything is in russian kakati we must confront the problem mm. abantu bajja kutuuka ekiseera museveni bamuwadde goodwiru bannayuganda bawadde museveni goodwiru dulite babba obutale ne babulekawo naye kakati gwe haamu yekka kati yeyavuddeyo okubagamba nti nguzira eddagala bambuga bagaba emmere luli baniba ate baba tegitinga ne babavuwaza musebe ni kyatamanyi buli muntu avaayo nakontributinga oba ku pate yenaalemu bamwavuwaza ah, gwegenda ku mukolo gwa museveni nga waliwo erections mm. otekeyo sente leveni ekeera kumaca namusafad my family has suffered We, my children cas museveni wedo stick to that man nobaga nti ate olutentative kijenina sina olutentative kuba ti atina bano abankuba bali bwansi mm. nti besiikaana afordi okugaa nti otolokodown baba balina kye bamutaddemu ekiyiso we are not what don't we address the issues because even if you have a, a, a, a, a total lockdown for 42 days mm. unless we address the use of vaccination, unless we address the use of oxygen, unless we address the use of uh, abasawo kubeera facility abaana bange ndabagambye babadde wange ekiro ne baga move cosiasire move cosiasire mm. mujja kukwatibwa obulwadde tewali kyemugenda kufuna abalya ssente balala kubazza ensonga enkulu tezikwatiddwaensonga yokuwa abasawo eh. equipment mm, ebibayamba at the time when these cases uh, museveni yayamba bamusenero basantisi be mm. i have santis but how do you help them the sans who don't have equipment e gundi namulabye nga president agamba gundi borisin gundi eh, britain mm. batuka okubanga bamedical gundi doctors baba bali baga nti ekyambalo bwokyambala abaana mm. bawuliza abaana bange bigula sente meka tibigula dola bibiri bibiri mm. ican buy them mm. finocosi zitwala sente meka mm. eh? nijo nabaga nti mumpe graves mm. tibajja kugamutata bajja kuga nti oli mwepansi ninga nida muzimpe mm. nzi sikwata muntu mungalo Mm, kubanga traditionally mm. omuntu ekituleetamu obuzibu nsonyi mm. nti abantu bano twakulira mu nsonyi mm. kyobera nti obulwadde nga buno butukola ki nti omusajja omukulu bwakwe ate ffe mubannabuddu sinze ndeeta omukono mm. omwana muto taleetera muntu mukulu mukono mm, omukulu kitegeeza nti mwenkana mm. akuleetera engalo omukwatemu mulina okuba ne sitatasi ki nga ebaita nga bolaba abaganda bebaga nti okugwa mu malaka n'okugwa mu kifuba byanjawulo amalaka muba mulwanagana omuntu gwogwa mu kifuba isovyiwa sitatasi kakati mwate temubimanyi omusajja kwata mukibuga omukono nagulemera ngoba mukibuga ngende mm. nalioka kujumiza emboozi eno eri eri kubanga munsi tewali ayagala kusaba taliyoera ah, buli lwalaba omukazi n'omusajja nga bavuvuma tebaba ku bizinesi kaboozi tewali okusaba sente eh. nakaboozi tewali akasabira ku muzindaalo eh. abantu bonna bafulira ensonyi bwe basaba iwanteriyo people don't want to beg mm. when you see somebody begging you mm. omuganda agenda wamunywanyiwe oba wamukwano gwe oba gyabanja mm. nga kati abagenze mu national naye olaba tutuuse ne ku national security fund ne tugijjako sente the money that would be invested mm. kakati nati one time tuyinza okwesanga ngaate ezaali badde bwebaba tebazijje ku dividends mm. ne national security fund eyinza okugwa okujjako nga yisupported by government mm. talk to him kakati ekyo kyenkugamba nti as this one e total lockdown tesaana kufaanana n'eri gye tutaafunamu total lockdown tulina ogifunamu ku luno ti nabbanja nabbanja yalina bano ne bamujooga yes lumumba is qualified now why lumumba as secretary general is the first secretary general who sent man and reached the population Mm. abero bakampeina ba Museveni bazifunako nga ziri ku account era ekibadde kimukubye kuteeka ssente ku account kakati we must sit down ne tutegeera nti tuddamu ggula kawunga